Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowow daawadayaal fadlan haddaad nagu cusub tahay youtube channelka subscribe saar daawasho wacan halkan waxaan kusoo gudbinayaa qiso iyo aad farxad badan qisadani waxay leedahay waa kuma ninkii ninka maalinka yowmalqiyaama iman doono isagoo ku xarawanaya boqorad sidii waasyadii ninkaasi waa nin la yidhaahdo cabdulaahi ibnu unes aljuhani waa nin saxaabada ka mid ah runtii faa noocan oo kale ana waxaa helaa saxaabada qarniyadoodii ayaa la heli jiray iyagaana helay dad dunida dushooda iyagoo janno loogu bashaareeyey dad waxyaalo badan dee na soo koobi karin kumanaan iyagoo hal mar taagan jannada loogu bashaareeyey jannaduna waa meel wax ruux faa'iida meeja uu ku faa faa'iiday ugu weyn weeye saxaabigan nabiga ayaa diray calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku uri nabigu cabdullaahi ow curana tag ninka gaalka ee jooga ee ciidanka diyaarinaya waxaan maqlay inuu ciidan diyaarinayo inaga nagusoo maqan yahay intuunan magaalada madiine igu soo gelin ninkaas soo dil nabiga ilah way tilmaan wuxuu iri nabigu caleyhi salaatu wasalaam ninka markaad sab aragto waad nixi doontaa xaada ayaa ku dhaqaaqi doonta garan doontaaye kac ninkaas soo dil wuxuu nabiga ilaahayow ani carabo i weligii baniaadamka ma baqin ay ninka tilmaan quman iyo tilmaan wuxuu ihi nabigu caleyhi salaatu wasalaam war tilmaantani ma aha tii dhiiranaanta waa tun nabi eh marka waa ninka ugu horeeya ee kaasoo horbixi doone ninkaas soo dil saxaabigii wuu dhaqaaqay wuxuuna u kacay xaggaa iyo orana amin casara ayaan ku hagaagay buuri meejii waxaan arkay buuri meel baan durba ka arkay buisagii saadaanu arkayba Mansa ila bootay buuri macnaha jirdhacan yo waan isku naxay xaada ay dhaqaaqday Waxaan idhi buuri alaalaha ninkani waa ninkii nabigu kuu sheegay calayhi salaatu wasalaam waana gartay buuri. Salaadii casar bay haysay buuri salaadii casar ayaan is idhi buuri tuko marka faraska dadka degto ninkan wuu ku garan oo ninkan waa muslimiintii oo lagu soo diray bu baan yaan idhi buuri si uuna kuu garanin inaad muslimiinta mm, ka mid ahay faraska dushiisii baan ku tukaday waxaan iska dhigayaa buuri nin farasku lulayo markaan rukuucayo iyo markaan sujuudayo saasaan u yardhowayaa buuri waana kusii socdaa buuri markaan salaadiis uga baxay ayaa ninkii la istaagay buuri wuxuu yidhi buuri waayo ninkani waa rajul min carab baan idhi buuri xageed ka timid iyo xageed ku socotay Waxaan socday buli waxaan maqlay inaad ciidan diyaarinayso ninkan nabanimada sheegtay madiina fadiya inaad ciidan udameeyso oo udiyaarineyso marka ciidanka inaan ka qeyb galo ayaan damcay war ninyahow waad mahadsantahay soo dawoow buu yiri yaa tahay buli qabiil kale u usheegtay buli oo ansaar iyo dadki lagu tuhmi lahaa aan ahayn markaan usheegtay buli qabiil kale way hor dhaqaaqay buli wuxuuna idoonay buli biya iyo galey. Markuu saa ihordaaqay waan la yar shekeystay marka agabtii buu kufoorsaday wuu yiri biyihii madaxaan qaaday wuu yiri. Markaan madaxa qaaday aan dilay ayaan dib uma noqonin horey baan u baxay buu yiri. Waxaan aadkay buu yiri buur reerka ka shisheysay si aan u ogaado ninka in dhaawac kacay iyo inuu dhintay. Buurtii in badan baan iskaga jiray waxaan ku gaadhay buu yiri fiid markii dumarkii iyo dadkii ay dhawaaqeen hubsaday weli ninkii inuu dhintay ayaan xagga iyo nabigu noqday xagga iyo nabiga markaan noqday wuxuu yidhi weli nabigu aflaxal wej wejigana liibaanay ninkii waad soo dishay haa nabiga ilaah waan soo dilay waa runtaa waad soo dishay nabigana arrintan mar hore waxa uu sheegay jibriil saxaabigu wuxuu yihi nabigu gacantuu qabtay gurigiisii buu geeyey ul buu dhibo ushan xaji buu dhibo waxaan idhi wuu waa maxay ushan maxay ahayd nebiga ilaahay wuxuu ihi nebigu caleyhi salaatu wasalaam hadalka jooji ushan xaji waa calaamatu beyni wa beynika maalinka yowma alqiyaama nin koorad ku xaragoonhaya keligaa baa iman doona waana kugu garan doonaa marka ushan xaji saxaabigii waa lala asay ushi wuxuu ihi markaan dhinto halayla aso kafanka ayaana lala geliyay saxaabigaasi halkaa iyo heerkaas wuxuu ku gaadhay dowlad dhan oo lasoo abaabuliyay iyo ciidamo dhan oo nabiga iyo dadka islaamka ah ee waqtigaa joogay kusoo duulaya ayuu ka hortegay macnaha ninkani hawshu qabtay howl sahlan maahayn waa howl aan caadi anba si kastaba ha noqotee ninkaasi wuxuu ku helay arintaas abaalmarintii ugu sarreysay buu ku helay janno iyo xarago banka yowmalqiyaamo uu iska xaraganayo oo ushiisaas ama bakooradiisaas uu iskaga xaroonayo sida ugaarsiadii. Qisadu halka ayay noogu gabagabowday. Videogani hadduu ku qanciyay like saar kommentigan noogu reeb wixii fikrada ee saliim ah. Dhiirigelin ayay noo tahay. Fadlan hadaad subscribe saarto waad ku mahadsan tahay. Lana soco videoyada dambe. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu.